我先龙。 May sabi na maganda at high-tech kong mama. Oy! Thank you sa lahat, ma. Mahal na mahal ka namin. Miss na namin kayo ni Papa. Konting wish na lang magpakasama na dito. Oh. natin sila ng message. Ay! Sino po kaya yung pwedeng mag-message kay mami ngayon? Yung kanina yung mga kumi. Ay, yung anak mo! Asan na si anak mo? Yung anak ko! Ay, isang anak niya wala eh. Sino po yung pwedeng mag-message? Si Ma'am Lovely. Ma'am Lovely, message kay Tita. Bakit ba pag nag-message? <laughs> Sino pa kaya? Sino pa kaya? Ay, sino pa kaya? Ah, si Riban po. Ay, may message mo. Mo ako ba ito si Marlo? Ayan daw tayo. Ayan daw si Baby Boy. apple. Ang cute naman ng mga apple. Ayun ang pwede. Ay, pwede. Takot naman natin pala ako. Ito. Nanoy Lagot dahil sa parating po at uh, mabago at parating uh, matulungin lang po tayo. Malaki po ang Kaya ako Happy birthday po. Happy birthday. po! Ayan. Love you, love you, love you. Mama, Dre. Magkakasama ka lang sa lahat. yung kalusugan na ng asawa ko. Kalusugan niya. Yun ang nilibis ko. yung isang At saka isa kong ibang asawa, wala isang ko. Wala na. Ayan. Happy, happy birthday to ulit, Ma'am Anne. Happy birthday to ulit. Pinansan ang nag-graduate. Parang sarap sa galing sa wish na po sa inyo. Agaya po ng wish na pinang sinumana sa inyong asawa po. Happy, happy birthday! God bless po! Palagi diba, lang po tayo magkaroon ng mabuti po sa para lalo po tayo na bless with God. Happy, happy birthday!